Jai Seva. Jai Bersa and Jai Adivasi. Jai Adivasi. Actually, yes. Jai Seva, Jai Bersa and Jai Adivasi. Johar. Actually, um, I couldn't um, understand your language, but um, uh, from morning till now. But um, from your desire, from your um passion, I just uh, feel everything in your face, in your sounds, and in your voice. आ, मैं भले ही आपकी भाषा नहीं जानती हूँ लेकिन आप सुबह से लेकर अभी तक आपके चेहरे से आप वो सारी भावनाएं और सब कुछ व्यक्त हो रहा है आपकी इच्छाएं दिखाई दे रही हैं I wish I could speak in in Indian in your beautiful language but I couldn't so I should make my statement in English मैं काश कि मैं आपकी भाषा बोल सकती लेकिन नहीं बोल पाती हूँ इसलिए मुझे अंग्रेजी में बोलना पड़ रहा है I don't want to um, make so much time, just uh, I want to answer one question. और मैं बहुत नहीं बोलना चाहती एक क्वेश्चन का जवाब चाहती हूँ What are the practical steps to push for recognizing the rights of indigenous people around the world? और अम, पूरे संसार में अ, मूल निवासी लोगों के अधिकार जो हैं At the beginning, at the beginning, I want to suggest आ, some. शुरुआत में मैं कुछ स- सुझाव देना चाहती हूँ Yes, um, the first one, focus on the priorities. प्राथमिकताएं Indigenous people can't choose their own way of life and get control over their own education and healthcare and so on unless their lands are secure. जब तक कि मूल निवासियों की अपनी ज़मीन सुरक्षित न हो तब तक वे अपनी जीवन शैली को चुन नहीं सकते अपनी शिक्षा स्वास्थ्य देखभाल आदि पर नियंत्रण पा नहीं सकते That's the overwhelming priority. All other issues are secondary. आ, बाकी सारी बातें बाकी सारी समस्याएं गौन है लेकिन ये सबसे बड़ी प्राथमिकता है If their land rights are recognized, tribal people thrive. If they're not, the outlook is, is break. आ, यदि उनके ज़मीन के अधिकारों को मान्यता दी जाती है तो आदिवासी लोग उन्नति पाते हैं फलते फूलते हैं यदि नहीं तो उनका दृष्टिकोण जो है वो धुंधला पड़ जाता है The other suggestion is to apply the law to ensure land rights are protected. और इसलिए मूल निवासियों के अधिकारियों अधिकारों का को अमल में लाने के लिए आ, उनके ज़मीन के अधिकारों को आ, पूरा कर दिया जाना चाहिए Other suggestion is to build public awareness. Uh, beg your pardon? Again. Other suggestion is to build public awareness और दूसरा सुझाव है और अवेयरनेस होना जागरूकता होना चाहिए The other one is to recognize our role in conservation. और दूसरा है संरक्षण को पहचानना है मुख्य हमारे मूल निवासियों की जो मुख्य भूमिका है संरक्षण में उसको पहचानना है We also have to bridge the gap between policy and practices. और पॉलिसी और व्यवहारिकता के बीच में जो खाई है उससे पाटना होगा The other suggestion is to encourage the state to fulfill wider rights for us. Again, the other suggestion is to encourage the state to fulfill wider rights for us और उनको अपनी अस्तित्व की पहचान को पूरा करना चाहिए जस्ट थ्रू मोर सजेशन और दो सुझाव हैं first don't speak for indigenous people if you are not indigenous people और यदि आप मूल निवासी नहीं हैं तो and the last suggestion is to learn from stories of progress और अंतिम सुझाव ये है कि is to learn from to learn from stories of progress successful stories और um, uh, सफल भूमिका yes okay thank you very much